Вітаю, і так у нас зима. Я показую, як зимують мої водорості. Я їх е, цю зиму залишив е, на вулиці. Як бачите, вони не випадають в осад, не деградують. Все дуже добре. Ось тут льот, культура доводить така насичена, що дуже добре. Немає запаха, бродіння, бо при низьких температурах це відбувається. Тут все добре. Це я виніс лимончики прогулятись. У нас січень. Як бачите, сніг лежить. Ну хай трошки погуляю на сонечці. Мінуса немає. А це ось інша культура, культура водоростей. І так вони в мене дочекаються весни. Це два, два різних штама. який з них більш підійде для активної добавки для генерації метану, я точно не знаю. Ну, то, що вони продукують водень, а це є основним елементом для утворення метану, це точно. В своєму метаболізмі Е, водорості можуть використовувати такий механізм, коли утворюється води. доволі інтенсивно. Як бачите, вони добре зимують, були морози, 15 градусів було, ні, менше 13. Я їх просто прикрив. Звісно, що вони зараз знаходяться в такому виді, як Ну, є у них такий неактивному виді, не буду пояснювати. Так, отак я їх укриваю. Сверху закриваю утеплителем і просто в металевій посуді вони нормально себе почувають. Ну, якщо не буде сильних морозів, звісно. Якщо будуть сильні морози, то мені прийдеться їх забирати звідси. Ну, 13 градусів були. Все було добре. Будемо чекати весни і розмножувати їх в більшому об'ємі. Це інший штам. Це інший штам водорості. Якщо вони перемерзають, вони, звісно, можуть загинути. Тому цього не потрібно допускати. А з іншого боку, я таким чином роблю селекцію для більш стійкої культури.